ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵਾ ਬਈਵਾ ਹਾਏ ਨੀ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਵਾ ਬਈਵਾ ਹਾਏ ਨੀ ਤੂੰ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵਾ ਬਈਵਾ ਹਾਏ ਵੇ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵਾ ਬਈਵਾ ਹਾਏ ਵੇ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਵਾ ਬਈਵਾ ਹਾਏ ਵੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਹਾਏ ਵੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵਾ ਬਈਵਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਬਾਲਾ ਨੀਂਦ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਘੁੰਮਦੀ ਐ ਪੁੱਤ ਛੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਜਵਾਨ ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ